السلام عليكم ازيكم عاملين ايه النهارده هنعمل مع بعض كريم كراميل هنشوف المقادير بتاعتنا ايه اولا الصينيه بتاعتي دي مقاس 28 بتاخد 6 كوب من اللبن اول خطوه هجيب بوله احط فيها 6 كوب من اللبن اضيف عليها كوب من السكر مع التقليب ويكون اللبن دافي تاني خطوة هجيب بولة تانية أضرب فيها عدد اتناشر بيضة مع اتنين كيس من الفانيليا وأضربهم جدا بالمضرب وبعدين أخد الصينية أحط فيها نص كوب من السكر وأرفعها على النار حتى يدوب ويصبح لونه ذهبي وأولع الفرن عشان يكون جاهز وسخن قبل ما أخلص الصينية بتاعتي لما السكر يدوب ويبقى ده لونه ذهبي يتحول لكراميل هضيف اللبن بتاعي بالسكر على البيض بالفانيليا واضربهم جيدا ويستحسن ان انت تصفيه بمصفى وأضيفه على الصينية اللي فيها الكراميل يكون الفرن بتاعك سخن تحطيها في الفرن لمدة نص ساعة وتطلعيها تبرد وبعدين تتحط في التلاجة وبالهنا والشفا